avantura, prijateljstvo pa narava. Sprav definitivno zlat priznane, certifikat, nova prijateljstva pa iznajdljivost. Samozavest, potrpežljivost in dobra volja. Um, velik samozavesti, pozitivo do dela pa velik novih prijateljev. Organiziranost, ustrajnost in predanost. Uh, definitivno samozavest. Veliko odgovornosti, pozitivno energijo pa ful, ful dobre volje. Organiziranost, samozavest in načrtovanje. Samo spoštovanje, da nikoli ne smemo obupati, pa sodelovanje z drugimi. Ustrajnost, veščine načrtovanja, pa boljša fizična pripravljenost. Um, prijateljstva, vzdržljivost, samozavest, um, večja organiziranost, prilagodljivost, pa zavedanje, da je treba pomagati drugim. Ustrajnost, pa potrpežljivost, zagotovo, pa tudi. Um, tako boljši decision making, pač boljše odločitve sprejemam, pa tudi hitreje. Mm, odgovornost, samozavest, ta pozitivna energija. Samozavest, prijateljstva, ki so bila sklenjena med samimi dejavnostmi, um, pa še dejstvo, da zmorem več, kot si lahko zamislim.